ታቸው በህይወት የለም የለችም። ይሄኛው ልጅ ለምዶ የሚያለቅስ የነበረው ርቦት እያለቀሰ ነበር። ያኛ ብለው ርቧቸው ነበር ሲያለቅሱ የነበረው ርቧቸው ነበር ሲያለቅሱ ርቧቸው ነው የሚያለቅሱት። አሁን ያኛ ያለች ያልተማ እንዴ ምግብ ያለች አይዟችሁ አሁን ጥግብ ብላችሁ ትበላላችሁ። አሜን አሜን። አላህ ያብላ። አሜን። አይዞ በቃ አታልቅስ፣ አንተም አታልቅስ። አይዞ አይዞ። ከሁለት መንታዎች ናቸው፣ መንታዎች ናቸው፣ መንታ ናቸው። ሌሎችም አሉ። ሌሎች አሁን ትምህርት ቤት ይቀበላሉ። እነዚህ ደግሞ እናቴ ጋር ውስጥ ያስቀምጣቸዋለሁ። ስምንት ወር ሙሉ ጅጅጋ ላይ ከራመረ ሆስፒታል እንደገና ዮትፋና ሀረር ጀጎል ሆስፒታል ሚስት ነበርባት ሲገባ ሚስት ሲያወጡላት ስምንት ወር ሙሉ ታግዬ ምንም ነገር ልድን አልቻለችም። እኔ በሞት በሞት ይሻለኝ ነበር። ለምን እሷ ከመሞቷ እናታቸው በቃ አታልቅስ፣ አይዞህ፣ አታልቅስ፣ አይዞህ። ሁሉም ነገር ያልፋል። አይዞህ፣ አይዞህ፣ አይዞህ harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota asallaa jiru jalatti Aannay waddaalloo shee waddaachuu amma. Egaa kaa akkuma sagalee abbaa kanaa dhageessan kana dhugaa dubbachuuf finfinnee keessattidha. Mucaan kun baay'ee namoota gargaaruudhaan nama beekamedha. Mucaan kun baay'ee dhugaa dubbachuuf mucaa Oromooti. Gaarummaan isaa garuu kana jedhamee kan himamuu miti addisaabaa keessatti dargaggoota kufee hin kaasaa. abbootii karaa irratti ciisan hin nyaachisaa namoonni isa hin jiran jedhee yaadu namoonni sooshaal miidiyaa fayyadamanii Eh, baay'ee nama ajaa'ibuudha. Ijoollee kanneen eh, karaatti mucaan kun yeroo duraatiif jechuudha eh, baay'ee beela'ee boo'a. Inbo'aa baay'ee tokko boo'aa ture. Achi maal taateedha? Mucaan kun taaksirra hojjeta. Baajata adda ta'e qabaateetii miti. Garuu waaqayyo nama isa gargaare keessaa nama tokkodha mucaan kun. Wanni taaksirra hojjeta. Taaksiidhaan hojjetu kana namoota ittiin gargaara. Warroota karaa kafanallee kadhatee jechuudha. Warra qaban liibii seenetti gubbaa eh, gubbaarratti kafana naa kennaa eh, kafana warri qabdan iddoo keessan natti himaa dhufeeta fudhadhaa jechaanii bakkaa bakkatti socha'a kafana fidee warroota dhabaniif ijoolleedhaaf maanguddootaaf eh, kennee nama gargaarudha. Nama miiliyoonaan illee ilaalamee beeka jechuudha yuutuubni isaa. Yeroo duraatiif biyya keenya keessatti riikaardii cabsee Eh, eh, jalaawuu qabamee ture jechuudha. Sa'a 24 feesbuukni isaa ji'oo hoggaan ji'a torba saddeetiin ta'a feesbuukni isaa sa'a 24f qabamee ergasii gamagamamee ilaalamee homaa tokko hin qabu rakkataa akka namni gargaaruuf liividhaan seena malee gallakkifamiif jechuudha. Ammallee eh, sirritti nama laallamuudha. Warroota waan gaarii hojjetan keessaa ni laallama jedhee to'anii kanan laalu feesbuuka gubbaa irratti feesbuuka isaatiidha. ammallee waan isiniin jechuu barbaadu keessaa jiraate taana dhugaa namni waan gaarii fidate lafa kanatti carra qabeessa jedhee tayyaadha. Hatta humnaa qabaattee waan gaarii namaa godhu waggaa waan gaarii yaadunuyyuu carra qabeessa jedhee tayyaadha. Ani akka kootitti jechuudha. Yeroo hundaa waan gaariin hordofuu jaaladhaa, waan gaariin ilaaluu jaaladhaa. Kana waan ta'eef nama waan gaarii eh, hojjetan yeroo hundaayyuu baay'ee tokko eh, itti gammada jechuudha. Mucaan kun yuutuuba ni qaba. yuutuuba kana baay'ee irratti hojjetu dhugaa dubbachuuf yeroo hin qabu inni yeroo yeroo qabutti liivii seenetti eh, akka nama namni gargaaran rakkattoota namni akka gargaaran godha. Egaa kanaa jedheetoo baay'ee seenuu yuutubii darbee darbee seena liiviidhaan yoggaa seenu jechuudha. Garuu eh, waan tokko dubbateetoo ture. Ani waggaa asirratti viidiyoon gad lakkifame viidiyoo ilaaladha. mucaan kun yaareed jedhama viidiyoo laala viidiyoo kana waggaa laaltanii doolaarri dhibbi waggaa kaffalame suuniin takka akkaawuntii kootirra hin galu mana hiyyeessaa deema ijoolleedhaaf daabboo bitaa aannan ijoolleedhaaf bitama kanaafuyyuu namni kamuyyuu sheerii godhaatiin namoota kan biraanuyyuu gahaa jedheetoo dubbate egaa akka akkuma beekamu nama waan gaarii hojjetu baay'ee rakkisaadha. Dhugaa biyya keessatti yeroo baay'ee rakkoon irra gaheetoo jira mucaa kana dabadabanii jiranii makiinaa duuban jalaa cabsanii jiru. Garuu kun hunduyyuu isaan daangessinee namoota karaa irratti qabeet kufan gizee hunda jechuudha. Ani laaletu manniisa yeroo baay'ee ani poostii godhuu eh, wanni hin jedhu haallis natti mijatu yeroo sanitti. akkan arge irratti dhufee karaa yuutuubitiin eh, poostii godhuudhaaf yeroo baay'ee jaanatti hin mijanneef hancal jedhamanii guyyaa guyyaadhaan odoo inni waan haarawaa gadi lakkiseen oolu jechuudha liivii gubbaa irratti karaa feesbuukatiin kanaafuyyuu hundi keessanuyyuu yuutuubii isaa sabiskiraayibii godhaatiin namni kamuu wanni isin daangessu hin jiru ijoolleen kamiyyuu jechuudha yoo viidiyoo isaa ilaaltanii sheerii gootanii laayikii gootan rakkataatti ittiin gargaarama Ama mucaa kana dura viidiyoo isaa waggaa laaltan himboo waa furriin isarratti gadi yaa'ee maaliif beela'eeti jechuudha. abbaan eessaa deemanii ijoolleen kunillee ijoolluma Oromooti. Karaa gubbaarra deemanii karaa Sumaaleetti dhufa jechuudha abbaan kun. Ijoollee illee nan qaba jedhe viidiyoo duraati irratti dhaggeeffattanii jirtanii ijoollee kanaayyuu kan mana jiranirra ijoollee kanaafuu karaa odoo deemu waan laatuuf dhabe. Dhugaa edaaga beelumatuyyuu nama daalacheetti ijoolleen kun garuu erga nyaatanii quufanii akkana jiran. Dura dhugaa laaltanii jiraatan jechuudha. Mucaan kun karaarra dhaabbatee irri jedhee toboo. tiktook irrallee olii gad deemaa ture viidiyoon isaa jechuudha. Irree deebboo maal taate jedhee mucaan kun taaksii oofaa maal taate jennaaniin hin beela'ee jedheen abbaan qabee mana nyaataa seensisee dhugaa mucaan immoo baay'ee nama eh, rakkisuudha mucaan jechuudha ogaa inni nyaachisu viidiyoo isaa guutuun laaleen eh, feesbuuka gubbaa irratti eh, gurshaadhaaf fudhatu garuu isheen durbaa siraatan haga ishiin quuftutti ishee gurshee mucaan kun jechuudha ishee gurshee. quufillee jennaan tana narraa fudhadhu jechaan jechuudha. Wanni isaa sirchii gootaniitu feesbuuka isaatillee hordofuu hin dandeessanii maqaa isaa kanuma yuutuubii irra jirudha. Yuutuubii isaa as gubbaarratti viidiyoo kana jalatti koomentii gubbaarratti piiniin godha. Seenatii sabiskiraayibii godha. Isaan gargaartan doolcheen tokko wanni akkaawuntii isaatirran garuu yoo yuutuubiin kaffalee yuutuubiin isaa waan irratti hin hojjenneef hin guddanne malee. moonitaayizii kan ta'e qarshii herreegaa jirudha jechuudha. Garuu inni yeroo hunda irratti hojjetu viidiyoo darbee darbee hoggan gallakkisee nama biraammaa ga'uu diddanii. namoonni karaa feesbuukatiyyuu baranii karaa kana dhufuu qabanii karaa kanaan nama gargaaruu qabanii jedhee hunda yeroo baay'ee dubbateetu ture jechuudha mucaan kun. Kanaafuyyuu e, dhugaa dubbachuuf waan gaarii e, oggaa goonee nama gammachiisa. Viidiyoo fiilmii adda addaatu ilaalaa ollaa miti nuti bari yeroo dhabneeti miti dhugaa Eh, yuutuubuma kanarra oolla namoonni baay'een jechuudha argaa jirra yuutuubuma kan garuu viidiyoo yaaduma gadduqanii too laaluu didan malee namni yuutuubii kanarra baay'eetu jira jechuudha. kanaafuyyu yoo ati bararra viidiyoo san ittiin fayyadamin siyaa barsiisuu baatu ati hawwiin kee garuu namni nama rakkate nan gargaara jedhee hin hawwine hin jira jedhee too yaadu jechuudha humna haa dhabuu malee ati bar yoo viidiyoo kana laaltee laayikii goote ijoollee kana beela baafte maal jedhee gaggeesse namicha kan hoggaa gaggeessu wal arginaa jedhee gaggeesse boodas yeroo biraatis wal argina jedhee eebbisee namicha kana viidiyoo eh, jalqabaat irratti dhaga'uu dandeessan akkatti inni eebbise jechuudha akkatti inni isa eebbise waan dhaggeeffattanii too ragaa irraa baatan akkasuma immoo viidiyoo isaa guutuu feesbuuk irra deemtanii ilaaluu hin dandeessanii maqaa isaa asuma jalan isin teechisa jechuudha yuutuubii maqaa yuutuubii isaatii fi kan feesbuuka isaa tokkumaadha yaareed jiisas jedha. feesbuukni isaa jechuudha. Kanaafuyyuu mucaan kun akkuma nama kamiyyuu nama hojjetateetoo buluudha. Garuu tanaan dura waggaa shanan baranaa akkas waggaa shanan baranaa immoo waggaa jahan baranaa inni illee nama karaa irratti kufee nama isa gargaaru dhabee barandaa ciisaa turedha. Garuu rabbiin isa gargaaree mucaan kun tattaafatee bakka kana gahe. Bakka kana kan gahe eessatti deeme? inni kaleessa bakka irraa ka'e san hin daganne yoo rabbi si gargaaree dhabareedaa kan bakka kaatee kan hin daganne jechuudha dhugaa ani hedduun ittiin boona ijoollee bakka kaatee yeroo hunda osoo hin akka seenaatti dubbatan baay'een ittiin boona namoonni tokko tokko garuu seenaa kaleessaa san kaasus namni akka itti kaasu kan hin barbaanne danuutu jira mucaan kun garuu gadoo maalin bahe gadoo hiyyummaa hiyyeessa gargaaruudhaan dhugaa kanaafuyyuu waan gaarii godhuun matuma keenyaaf. yoo nuyi har'a waan gaarii goone dhaloota keenya haga abbaa torbaatiif ta'a. Kanaafuyyuu waan gaarii kana qarshii keessan kennaa miti obboleewwan koo viidiyoo isaa laaluudhaan isa jajjabeessuudhaan laayikii godhuudhaan namoota baay'ee biraa akka ta'u odoo namni dhibbi ilaalee yuutuubii nu mataa isaatiin beeksisaaf jechuudha dhugaa viiyuu hin qabu mucaan kun garuu feesbuuka gubbaarratti baay'ee beekamaadha viidiyoo kiyyaas marrattan xumuraa turtii gaariinaaf qabaadha.